Тэгээ олон хүүхэдтэй байх тусмаа хүн ер нь тарих ажил ажилладаг. Тэгвэл одоо жижиг шажиг ямиг ингээл хүмүүс амар зовлон инээ тэрэ гэж ярьдаг. Зүгээр наад чинь зовлон бишээ гэдэг. Ер нь бол хойд анх удаа нэг тэмрээ тарныг өдөр харж байгаа юм шиг өдрөө тарж байгаа юм шиг. Яа шатахгүй ч гэсэн ярилцахыг хүсдэг. Бүр төлж иж яглаар манай хүүхдээ ангит нэг хөшиг хөшөлтэй ийм хүүхэд болох хэвээр. За сайн уу. Нэгэн сайхан нартай өглөөний мэнд Аа манай 10 жилийн анги охин цааги түүний нөхөрж авхаа. Тэгээд түүний хүү одоо ирэх хэвээр. Өнөөдрийн Big Blue Family-ийн зочин болвол манай одоо тэр найзууд манай байгаа. Яно. Хөө ямар юм бэ яа? Манда мөнгө шат өндөр юм шүү. 뭐해? 예, 12시. 12시 분들은. 알아서 보시는 За юу вэ? Чи бичээд байгаа шүү дээ. Бичээд байгаа шүү дээ. Яг гуугина энэ чи бичиж. Эхэлсэн шүү. Эхэлсэн шүү. Түрүүн чирээд яах вэ? Хань ширээд цацаа. Аа за. Нэг дөрөв хэсгийн хатаар үзүүлээ. Танаа машин мөн байна гэж харцал. Шин болов уу юм болов гэж гайхаад. За за. Аа за за. За за Андра. За за. Аа. Оо за. Оо энэ дэр. Тий. Тий. いや、あんまり気にしないで。타이게레타이게레안가나서깍지가타이게레타이게레딱하이드딱잡았고타이게레그래나게아따이따그래아따하이드네오진짜아기타이라스토르가우리미팅애좀넣으나왜아니나그랬나그래알아 12 12 хүснөө 13 хүснөө 12 зүгээс явчихсан. Тэгээ мөнгөс нэг насаа яг байна. Яг нэг насаа шүү дээ. За big big family маань эхэлж байна. За тэгээ энэ удаа болвол дөлгөөнөөгийн маань болвол бүр хурган багын найз хөө. <laughs> Ястаа носон багын найз. За цаагийн би нөгөө сонсоод яваад байсан. Тэгээ өнөөдөр нэг уулзах завшин олдлоо. За тэгээд өнөөдөр бүгдээр бас Э, Big B Family-гийн гол онцлог нь бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьдаг байгаа. Тэгээд хоёр маань бас зарим нэг дугааруудыг үзээд нэлээд судалгаа хийсэн байх бах гэж бодож байна тий. Тий. Тий. Тэгээд эхлээд бүгдээрээ нэг сайхан танилцъя тий. Аль бие осоор үдсэж байгаа хувьсуудад бас өөрсдийгөө нэг танилцуулаач тий. Яг тэр гэр бүл гэдэг талаасаа бас танилцуулаач. Аа. Аа намайг Чавлан гэдэг. Аха. Аа. Анаа их нэрээр үдсэж байгаа гэдэг. Аа хойш одоо тийм дөрөв хүүхдээ аав ээжүүд. Тэгээд нэг онцлог хүүхд байгаа. Тэгээ ер нь өнөөдөр төр болцсон тэр онцгой нэг хүүхдийн талаар ярилцъя л гэж байна. За хоёр маань гэр бүл болоод хэдэн жил болж байгаа юм? Төрч 2008 ер нь бол юу штэ? 8 он төр байсан. 8 он төр байсан. Тэрнээс өмнө 2 жил болсон гэж бодож байна. 14 э, жил. 14 дэх жил рүү гараад. Яг хормын аваа болоод 12 жил Охоо. Тэгэхээр чи 18 жилийн гэр бүлийн харилцааны за тэгээд бас энэ нөгөө дөрвөн хүүхдээ ээж аав гэдэг чинь бас ингээд нэг тэгээ маш их дуршлаг битүүрийг бодох юм бол аюулгүй дуршлагтай байгаад байна шүү дээ тий. Битүүр чи 19 дөөгөөс хойш байнгын цог байгаа хоёр хүү. Аа. Хүүхэд байхасаа. Хүүхэд байхасаа л Иргэний үнхээр аваад тэрүүнээс ашигласан байгаа хүмүүс. <laughs> Тэгэхээр бас нэлээх яах вэ? Амьдрал чинь байнгын юу байна гэж аахгүй тэгэл энэ э, хугацаанд бол тэгээд ихэд юм болж ш. Тэгэхдээ дөрөв хүүхэд төрүүлсэндээ амар их амьдралын туршлага маш их юм хичээл заалга. Яг хүүхэд төрөх болгонд битэр шин юм мэдэж явдаг. Тэгээ олон хүүхэдтэй баг тусмаа хүн ер нь тарих их ажилдаг. Хөдөлмөрлийн ингээ тгий гэдэг юм маш их юм орж ирдэг. Ганц хүүхэдтэй хүн дөрөв хүүхэдтэй хүний юу тархины одоо юу потенциалын хувьд бол шал ондоо болчдаг ч гэх юм. Ард нь 5 хүн ингээ байгаа гэдэг хүн үднээс эн чинь шал ондоо бас харцсан шүү. Одоо ингээл за нэг хүүхэдтэй байх үеийн аав ээж за тэгэл хоёр хүүхэдтэй болоод гурван хүүхэдтэй болоод ингэх тусам ингээл Тэ нөө за мэдээж амьдралын туршлагач гэдэг юм уу эсвэл үүрэг хариуцлагын хувьд ингээл өөрчлөгдөөл өөрчлөгдөөл нэмэгдээд нэ тэ. Тэр ингээд хүүхдтэй болох тусам залуу гэр бүлүүд бид нар яг юун дээр илүү их фокуслаж анхаарах ёстой юм шиг санагдсан. Одоо бол бид нар ингээд хоёр хоёр беби байгаад байна тий. Хоёр маань л дөрөв бид нар ингээд нэг нугалчаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр цаашдаа яг юун дээр анхаар бид нар бас дөрөвгөө зүтгэх гээд байгаа. Ер нь бол эхний ээлжинд бол хайрыг бол мөхөш дээр бол маш цаан харагдав. Дагнаг бол жоохон одоо л дөнгөж юу яаж байгаа. Өөрөө хайсаар яваад ингээд эхний хэдэн жил мөнхөш төр бол одоо яг нөө өсвөр нас мэтэж авчраас хаяа хамгийн анхаах зүйл ч юм бол мөнхөш аа. Мөнхөшийн сэтгэл санаа одоо бүх юм нь ондоо болсон ш бүх юм нь харж болохгүй бидний үед бол үсэлхүүсээ чи юу өсвөр нас тинейж гэж уурлах байсан. Одоо л тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэ? Одоо тэр юун дээр нь л амар сайн анхаар. Дагна дээр бол одоо зүгээр л хүмүүжил эхнээс нь гэхдээ хүмүүс амар хингдэг болж багаас нь англи хэл заагаад Бас нэг бодлын аав юу? Зүгээр. Тийм зүг. Хүмүүс болохоор Монгол уугуул хэлээ англи ястаа тий унгаа хэлээ сурах хэрэгтэй гэдэг аяанда амьдарчаа учраас сурах хэрэгтэй. А тэгтээ бүр багаас нь ингээд англиар нь бүх юм ингээд заагаад өгчүүл аягүй хөөрхөө цаашдаа амар хурдан сурдаг болчих юм байлээ. Хэлний тухайд тий. Хүмүүжлэлт бол дагнаа дээр бол одоо дөөх өөрөө л мэдхэлгээд. <laughs> Тий. Би тэтэй хувьч ч гэсэн бас Э, одоо том охин дээр мдээгүй явж исэн ямар хүмүүжлтэй болохыг ч мэдгүй өөртөө жоох хүүхдүүд байсан 20 настай байсан Тэгвэл л том болсон хүмүүс аахгүй юу? Том охин дохоц цогөл өөрсдөө хүмүүжил явж байгаа. Тэгш яг. Манай харин хоёр дахь хүүхэд маань битээрт амьдралыг амирх заасан. Ер нь бол одоо айлт байдаг марсаар хэрүүлээд шүү дээ. Тэр хэрүүл одоо жижиг шажиг юм ингээл хүмүүс амир зовлон инээ тэрэ гэж ярьдаг бол Зүгээр наад чин зовлон бишээ гэд. Одоо битээр бол бүх юм дээр инээж яадаг. Тийм нөө нэг хоёр дахь хүүхэд маань ердөөсөө л бүх юмыг ингээ амар гэгээлэг харагдуулдаг болгоцсон. Тэр нь хамгийн гол. Энчнээс нөгөө харахаар ингээ битээр бас ингээ яг big big family-гээр дамжуулаад бас чамгүй бас нэг хэд хэд осууттай уулзаад хүүхдийн хүмүүжлэлээр фокуслаж ярьсан. Нэг имийг аягуулсаа ойлгож авсан. Хүүхэд өөрөө аав ээжүүд биднийг бас эргээгээд хүмүүжүүлдэг юм тий. Тэгэхээр тоон хэр маань одоо ингээд дөрөв хүүхдээ аав ээж болж байгаа. За хоёр дахь хүүхдээс айгүй их юм амьдралыг ойлгож авч байна. Эргээгээд өөртөө багтаа хүмүүжлийн явцад орж аваагүй юм а хүүхдээсээ яг юуг олж авч мэдэж авбаа. Аа нэрээ ийм биш те гэсэн нэг тийм хамгийн том жишээ юу вэ? Хамгийн том жишээ бол одоо хүүхд за яг хоёр дахь хүүхдэр онцлоо ярих юм бол манай хүүхд чи өөр болохоор давны хам шинж тогтохгүй. Аа тэгээд бид нар одоо хүүхд мөхт байхад одоо ингээл гадуур явж хахад яг нөгөө нэг хөшлөн хөшлөлтөө хүүхд мөхтүүд ингээл тухайд гэж ярьд үзсэн. Хүмүүсийг хараад ингээл ингээл бишүрхээ алт санаа зовоол ингээл нэг нүдээс нэгцэж харж чадахгүй тий. Ингээл нэг төгшөөд далжаал гэдэг ингээл хатус матус ингээл суунгууд ингээл гайхаал ингээл хардаг гэсэн бид нар. Тухайн үед чинь яг тийм хүүхдүүдийг ингэдэг тэгдэг гэд манай ээж аав маавч ч юм уу тухайн үеийн за телевиз радио одоо юм хүм хөгжөөгөө байх үед тийм хүмүүсийн ойлголт гэж юусоо байхгүй. За нэг мэр сэрэл нэг ганц хоёр удаа нэг годомжинд таардаг. Аа ер нь бол хөвчлэн тийм хүүхдүүдтэй ээж аавд нь дандаа гэрт нь хорчдаг л байсан юм шиг. Тэгээд тухайн үед анх удаа нэг тэнгэрийн ор тар нэг өдөр харж байгаа юм шиг өдрөө харж байгаа юм шиг ингээл гайхаж хараал гэдэгс бол яг өөрсдөн дээрээ яг тийм хүүхдтэй болоод ирэхлээр бол одоо яг тухайн үед одоо хүүхэд байх үедээ харж ирсэн яг нэг арай нэг өөрөөр ойлгож ингээд өөрсдөн дээрээ мэдэр шаардлага. Аа тэр чинь бол энгийн хүмүүс юм байна шүү дээ. Бидэртэй л адилхан. Ганц даунтаг гэхгүй одоо бид нар автизм тий саажилтай бүх талын хүмүүсийг бид нар өөрөөр л хардаг. Зүгээр ингээ энгийн одоо нэг хайрлж байгаа нүдээр л харнаас чинь бол ингээд нэг жоохон бишүүрхэл бишүүрхэл ингээд хардаг гэсэн бол одоо бол юу ч тийм байхгүй. Ямар ч хөвчлээ ийм дутагдaltaй хоцрогдолтой хүмүүсийг харсан. Одоо бол эдгэр чинь бол зүгээр л энгийн хүн шүү дээ гэж одоо арай өөр өнцгөр хардаг л байна. Гайхаж хараад ингээд ингээ мэддэгдээд байгаа байхгүй ингээл хажуу талаар ингээл ингээл зөөр зөөр гэдэг. Бидэд зүгээр ингээл яжаад хай сайн уу чамаа хин гэдэг вэ ч гэдэг юм уу те. Тэр хүүхэд яар чадахгүй ч гэсэн ярилцахыг хүсдэг. Зүгээр л ингээл сайн мэдтэйгээ зөрөх нь тэр хүүхдэд ээж нь ч гэсэн амар байх бах гэж би айгүйх боддгоо. А одоо нөгөө гадуур явж байгаа хүмүүс мэн тустай ингээд гайхаж байгаа. Гадуур одоо нөгөө бичвэрчүүд нөгөө өөрсдөө онцгой нөгөө даун маунт хүүхдүүдийг хараад шууд тань штэ. Тэгэл гудамжинд хөвдөмж явж байгаа. Хөөе сайн уу маань уу юу энэ муу энэ гэж очиж шууд хар мар ирчтэй байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг ээж аамаа гэр бүлийнхэнд бас нөгөө эрг сэтгэл төрүүлэх гэдэг штэ. Тэгэнгүүт нөгөө тэгэл нөгөө нэг ээж аамаа нөгөө хүүхд мөхч ингээд гайхаад баярлалаа. Аа хөөх юм байна. Шал танихгүй ингээд хурж ирэл цаана маань нөгөө юм юм ярангууд чинь. Тэгэл юу нэг энэ мэтлээ ингээд нэг өөрсдөн дээр ингээд янгууд баг байхад бол бидэрт бол тийм бол юу ч ямар ч тийм ойлголт байгаагүй шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй. Нэг юу гэсэн чинь бид нэр баг байхад санаж байна уу? Ингээл жоохон ингээл нэг жоохон ийм хүүхд ангал мэдрэлийн 25 мэдрэлийн 25-ын хүүхэд гэл бид нэр сургуулаараа шаардлагатай гэсэн чинь одоо манай хүүхэд 25 зурдаг байхгүй. Хаяа ингэж явж байна тэр үед одоо ямар эвгүйсэн юм бэ гэж айгүйх боддог. Тэгэхээс биш яг тэр үед бид нэр тэгээ шоолдог гэсэн амар санаж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бид нар нөө өөрсдөө шоолдог өдөр бид нар хариу гэдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Тий харин хамчуудаас тийм зүгээр сурцсан харин зөв мэдрэлийн 25 гэдэг сургууль байдаг. Тэр чинь тийм хүмүүс гэж олигтой зааж өгөөгүй те зүгээр дам дамаа сонсчих юм. Тэгээ жоохон иймэр хүүхдтэй ахмал мэдрэлийн 25 хүүхэд гээл. Нэшиг. Нэшиг. Э, за. Мами за салбайтаг нас ээж авах. За одоо сайхан танилцсанаа. За. Опа. Тэсийг наад найзыг амар гэж. Амар. Амар хэдэн настай юм? Яа, за. За амар гэж хэлсэн шүү дээ, тийм. 8. 8 тийм. А наамер гэдэг нэ. Танилцуулаад байна. Найзгаа танилцуулаад байна шүү дээ, тийм. Нанаар гэж танилцуулж. Одоо найзлаад хэр удаж байгаа лээ? Өөрөвтөө 3 4 дөөс очив. Тий, цэцэрлэх Дөрөвдөөгөөс хойш одоо 2 дугаар анги хоёлаа цог. Хөрхий. Хамт нэг зэрэгт байгаа. Тэгээд нэг сургууль дараа. Аа, юунаас миний охин юу ундаа аваад очих. Хиллээд ячих цаа миний охин. Thank you. сая айгүй жохол юм яг надад тий санагдууллаа. Бид нар одоо нөгөө одоо даунтаа ч юм уу яг ийм усуудыг ингээд хажуугаар зүрхөөр ингээд нэг гайхсан байдлаар харах биш харин тэр улсуудтай гоё мэдлээ ч юм уу сайн уу тийм ингэх юм бол тэр хүнд ч тэр өөртөө ч их сайхан сэтгэл үлдээх юм байна. Дээрээс нь тэр хүмүүстэй нөгөө нийгэм шиг нь нэг жоохон ч гэсэн нэг алхам өгч байгаа. Өдөрөөс нь бас бид хоёр л за залуу хүмүүс нь ийм бодолтой ээж магадгүй. Жохон хөнгшин те иймэрхүү ээж автаа хүмүүс л хай сайн уу гэж хүүхдээ нэгтгэм бол энэ яагаад ам бол гэсэн бодол. Яг хав анханасаа нэг ингээд нууцсан ч гэдэг юм уу ийм байсан болохоор тийм бах ээж аавын ч гэсэн бас тий нийгэмд ингээд одоо тий хүүхдүүдээ тий зүгээр байлгаа зүгээр л энгийн хүүхдүүдтэй ижилхэн ингээд бас л тоглоал наадаа те ингээ явахыг хүсэж байгаа байхгүй. Хүн болгонтэй энийгэл хай манай энэ чинь хүртэл тэндээ чамаагүй яаж ал хай гингүүт энэ тэгэнгүүт зарим хүмүүс гайхдаг байхгүй. Ингээл гайхаж хараад манай хүч ингээл цагдаа хажуур явахдаа амрыг ирээ гэл ингэнгүүт ингээ гайхаад те. <laughs> Тэгээ одоо тэр мэр жишээл э, юу ангад хүмүүс зүгээр л эргээл хай гэдэг сайн уу гэдэг мэдлэгээтэй л болчвол болж байгаа байхгүй. Жиүр жугур биш Жэвэр журнаа үнэхээр хэцүү тоглоомын төв дээр явж яхах нь хүртэл жэвэр журч чинь өө ээж аауд тэр нь хамгийн тийм ингээ жэвэр жур гэж яал ингэж иргэж харал жэвэр жур гэл тэгэхээр амар хэцүү за за угаасаа ярьж байгаа юм байна гэх Тэгэхээр энэ нийгэмд энэ ойлголтыг тэр нөө сүүлийн хэдэн жил шивэдэд амьдарч байхад надад тэр айгүй тийм онцлогтой харагдсан байхгүй яг одоо ийм одоо манайх чи ингээд тэр 25 дугаар сургуульд тусгаарлаа. Ингээд тусад нь ингээд байснаар энэ нийгэмд бас эдрийг ингээд ялгуурлах юм гайхах тэр болцоог нь үүсгэж байгаа юм байна. А шивэд болохоор ингээд хамттан сургарчдаг юм билээ. Бүр багаас нь эхлэв. Тэгээд нэг ангид зоолттой нэг ч юм уу нэг сургуульд бол 4-өөс 5 хүүхэд бол зоолттой байдаг. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд чи ингээд хамт сураад ингээд гудамжинд ч тэр энэ байдал өөр зүгээр хэвээ үзэг а дээрэс нь энэ хүүхдүүд аягүй олон ингээ зүгээр байгаа хүүхдүүд амар их найзууд болцсон бай. Тийм. Тэгээд эдгэр чи ингээд айгүй хэмиг ойлгож аваад байгаа юм. Тэр миний бодлоор тэр тусгай гэдэг байгаа сургуулийг зүгээр л хаагаал а бүр одоо бүр хэрэгцээтэй зайлшгүй ч бас хэцүү л байх та тэр чинь үнэ хийх байх бах тий харааны бэрхшээлтэй саажилтаа маажилтаа гэдэг а яг ингэ энгийн өнөөстэй сурч болохгүй хүүхдүүдийг л холчмор санагдаад байна тий зарим улсууд орнууд бол нэгээс хоёр хүүхд нэг ангид заавал хуульчлаад оруулаад сургана гэсэн байдаг хөө. Монгол ч э, гэсэн хуулинда байдаг байхгүй. Энгийн сургуульд, энгийн цэцэрлэгт нэг хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд авна гэсэн яг ийм хууль байдаг. А тэгээд манайхан сая энжлүүд гэдэг групп байдаг байхгүй. Тэгээд тэр группээс ингээд э, нэгдүгээр ингээд э, энгийн сургуульд оруулж аягүй их ээж авсан. Буцаад шантарч гаргасан ээж аав нар маш их гарсан. Яасан бэ гэсэн чинь эцэг эхүүд нь захиралт нь болон багшд нь өргөдөл гаргасан байлээ. Э, бид нэр ийм хүүхэд э, сургаж ялангуяа тэр нөх хувийн сургууль мургуул төлбөртэй сургууль мургуул тэр бас их ажиглагддаг байхгүй бид нар ийм өндөр төлбөр төлчихөж яахлаар манай хүүхдээ ангит нь ийм хөшин бэршилтэй ийм хүүхэд сурах хэрэгтэй юм байна тэгээд буцаагаад гаргасан юм айгүй тэгээд э, нөгөө захирлууд руу ийм дарам шахал төгсөөр байгаад хүүхд мөхтийн сургуулаас ингээд бусгаарлах мусгаарлах тийм юм асуудлууд их байна. Саяны болохоор юу болохоор улсын сургууль бүр улсын сургууль хуулиндаа юм байж жаагаад ингээд эцэг эхүүд ууралсан боловч өөрийнх нь ээж нь ингээд юу яагаад бүр сэтгэлээр унаад тэгээ бүр эцэг эхийн урал хийсэн гэж байгаа юм бүр. Эцэг эхийн уралаар э, тэр хүүхдийг авч хэлсэн гэж байгаа. Тэнгүүтээ ингээд юу яаж болохгүй одоо тийм ийм хүүхдүүдтэй сургамааргүй байна. Европын уран уран бол Америк Америкт бол угаасаа ангид нь заавал нэг даамт өгөх. High school маш их байсан тийм. Тэгээд Герман байх үед тийм сургууль явжсэн нас нь лөө. Үгүй шүү дээ. Сургууль яваагүй 14 он 14 он Аа. Сургуульд яваагүй дөнгөж миний учир хоёр э, гарантай. Бид чинь яг хөгжлийн дэмжихүүднээс Германд явсан байхгүй. Тэгээ очиод явж байгаа чинь ийм оюутнууд баарнд орж ирээ пив уугаа сууч. Дунд нь даан төгсөв суугаад. Зөвхөн гоцоодоо пив уугаа суучаа гарчаад за Монгол нэг юм болчихсоо л гэж бодож байгаа юм. Удахгүй ер нь бол тийм жижигчд жижигчд байдаг. Тэгээ тэд нар бас амар рейтинг өндөртэй. Тэгээд одоо нөгөө дотоо модель бас байна. Хинкагийн нөгөө нэг цуврал реклам шүү дээ. Одоо нэг амар том хүсний сүлжээ дэлгүүр байдаг. Тэрний цуврал рекламад нэг даунтай нэг жүжигч юм байнга болдог. Тэр бүр ингээл яг тэргээ бүр ингээд яцсан. Хүн болгон тэрвээр нь мэддэг. Тийм. Яг тэр жишээний ингээл ер нь хүүхдүүдийг ингээл уул нь ингээд дунд нь оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Mm. Энд чинь потенциалын юуг ингээд яаж яагаад уул нь гайгүй байвал энгийн сургууль ер нь авах шаардлагатай. Тэгээ багш нар нь ч гэсэн ер нь гэхдээ багш нарын юу бас яадаггүй л ахалта амар олон хөгттэй штэ манай улсын сургууль чинь. Тийм тэгээд э, яг туулж яж чаддаггүй байх. Гадаад модод болохоор яг тийм хөгттэй ангитанд туслах багш гарах хэрэгтэй. Туслах багш харин тийм. Тэнгүүл яг тэр нөгөө хөгттэй туслах багш нь яг одоо нөгөө дийцгаас нэгсүүлээд туслах багш нэгээ туслаад яг ингээд дутагдaltaй зүйл дээр тэр хөгттэй анхаарал ажиллаждаг. Монгол тийм орон тоо байхгүй шүү дээ. Харин тэгэхээр нөгөө багш дээр ачаал нэгсээ. Тэгтэл Тэгэхээр багш нь дурггүй, айл айл нь дурггүй болчихсон. Аа тийм ингэж тасчихсан. Улс өөрөө энэ дээрээ жоохон хөрөнгө оруулалт хийгээ. Энэ дээрээ жоохон анхаармаар санагдаад байгаа байхгүй. Энд чинь өөрөө цаад утгаараа нэг хүүхдийг сурах гээд байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч цаад утгаараа тэр хажууд байгаа тэр олон хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд маш том өөрчлөлтийг хандлагын өөрчлөлтийг гаргаж ирж байгаа. Тэр 130-ны сургууль дээр одоо нэг анги байх ш даунтай хүмүүстэй. А энгийн сургууль энгийн сургууль даунтай хүмүүсийг нэр оруулсан нэг анги. Эхнээ ээлжиндээ тэдний бас жоохон зүгээр хуршилтай хэцүү байсан юм шиг байгаа. Тэгэхээр одоо тэр сургуулийн хүүхдүүд нь даунтай хүмүүсийг бүгдийг ингээд таньдаг болсон бүгдээрээ анги сургуулийн гадаа ирэхэд нь хүлээж аваад хөтлөө сургуульд нь анги манги руу хөргөж өгдөг юм. Бүр тийм лаг болсон. Тэгээд тэр үтэн цай хөвөлөө нөх хөтлөөд биш. Үтэн цай хөтлөө ангийнхан дараа нөө даамтай цацлах өрөөнд ор бидний цайг өгөөч. Усаас нэр үтэн цайг нь харгалсан чинь бидний цайг өгөө гэдэг амар хөөрхөө эсэргүүцэл гаргасан гэсэн амар хөөрхөө. Эднэр чинь бас өөрийнхөө юмдаас амар лаг. Өдөртөө амар хөөрхөн нэг удамзан эмч гээд их нэлгэсрээд байхгүй. Тэгээд тэр эмчтэр бидэд атсан чинь нөө том даунтай хүмүүс минь хор хорондоо болцож гин гинэ. Тэгээд э, ээж аваад уулзахгүй байна гэд ууралж муралсан. Э, ердөөсөө ингээд амар хөргөндө даунны баяр маяр дээр 3 сарын 21-нд болдог байхгүй. Шангрела би э, даунтай хүмүүсийг байнгын ивент тэтгэж автдаг. Ямар гоё юм бэ? Амар гоё юу зохион байгуулдаг. Шинэ жил болон 3 сарын 21-нд хүлээж авдаг байхгүй. Тэрэн дээр ёо эднэрстэй тасартлаа бүжиглэн штэ. Яа. Бүр амар бүжиглэн. Гэтэ энэний зорилго болохоор бас юу юм аа? Бас энүүгээрээ бит хоёр бас энэ усуудыг нөгөө хүлээн зөвшөөрүүлж биднэртэй л адилхан хүн те эн чинь л адилхан л юу гэдэг ямиг бит хоёр ойлгуулахын тулд контентоо ер нь аль болох ийшээ бас чиглүүлэх гэж аягүй их оролддгийг. Аа хэрвээ та бүхэн дургуцахгүй бол тэр баяр дээрээ тэр шинэ жил дээр бит хоёрыг ураараа. Бит хоёрыг бит хоёрыг дагаад бит хоёрыг сонгож үздэг үзэгчд бас тэндэр чин даваа өргөдөж байгаа гэсэн үг шүү тий. Тэгээ тэгээ бид одоо тэрнээс чинь нөгөө давны холбооноос зөвхөн байгуулдаг. Компортон а холбогдсон тэгээд манай холбооны хан гэхдээ энэ хоёртой холбогдсон гэсэн шүү дээ тийм даун яагаад Өстө бас нэг сургууль байдаг сургууль дээр ирээч тийм битээр окей гэдээ юугээ төлөвлөж байсан тийм тэр тэгтээ кофе шоп нь ажиллаж байгаа хаа тийм кофе шоп дээр очино амар хөрхөн горон даун чиг агаа тэр гороо амар хөрхөн сэндвич кофе мофин ариулж өгөөд ингэдэг аа яг хөрхөн тий тэр горвыг кофе шоп дээр үзэгчтэй дагуулж очино <laughs> бий гэж бодоод. Одоо эдгээр чинь аюу том болоод яг хоо жоохон бомбоогоор бомбоогоор явчихдаг тий. Шингэрэлэд бас нэг даунтай хөхт бас ажилд орсон гэсэн. Оо зайц. Нэр тэгж яриад. Шингэрэлэд гэхдээ амар мундаг, иймэрхүү юм амар гоё ивент тгдэг. Бүх юмар нь ингээл ивент тгээд айгүй гоё. Миний хүүхдүүд чи байнгын баярлал гин тий эн чинь ерөөсөө цаад утгаараа нийгмийн хариуцлага ерөөсөө шууд утгаар нь ойлгуулж өгч байгаа юм. Эн чинь нийгмийн хариуцлагагүй ер нь бол тийм. Одоо тэгэл э, тэр э, Шангрилад ажиллаж байгаа ажилчид бол даунчгуудыг бол бүгдийг хараад бараг мэдж амжчихсан. Угаасаа тэд нар чинь ингээл байнгын жилд хоёр удаа ороод ирчихлээр амар хөрхөн таньдаг болчихтой. Хаччаа. Гага явъя. Гага аваа явахгүй юм өмнөх үү? Анра. No no. <laughs> Чао. Анра аава гэж дуудаад идэг. Ирээд цаад ирээ шоо суугаад гэж тий. Анраага хөтлөөрөө за. Жавхад их сайн юм. За. Хөтлөөр. Жаар тавж байгаа л өөдгөө ирээд байна. Анраа ээж утгаас ч нөх хүүхдүүд ээлж зөөд байхгүй. Тэгээ баян нийтээр ирж зөөгөө. Цог авч явсараа аава ээж болцсон. Амар. Тэгэхээр аль руу нэг айгуу гоё чухал юм ярьжсэн чинь э, ярианы сэдв нөгөө эргэцсэн үү? Нөгөөд орч ирээд. Тий. Нөгөө яг хоёр дахь хүүхэд ийм хүүхэд ээж аваагаа маш их одоо өөрчилсөн гэдээ ярьж байсан. Яг тэрний гоё жишээнүүд ярих байсан чинь тэгээд байлгаа их захгүй тийм шээ. Жишээнүүд оо. За миний амьдрал ямар өөрчлөлт гарлаа? Йоо, арай гэсэн шүү дээ. Яг ер нь гэхдээ нөгөө нэг онцгой нэг хүүхд төрн гэдэг чинь өөрөө тэгэл бүх юмний бас амар өндөр хариуцлагатай болох шүү дээ. Хариуцлагаас гадна надад л авдаг ингэж бодчихлоо. Тий би хоёр дахь хүүхдэд төрснөөс хойш би ер нөхрөөгөө бүр бүр 360-аар ондоогоор харсан байхгүй. Яагаад вэ гэхээр би яг хоёр дахь манай нөхөр ажилдаа төрийн албанд ажилладаг гэсэн тэр тухайд тэг би ингээл ээждэр хүүхдэд тэрэл яг би одоо даван гэдгийг юу гэдгийг мэдэхгүй мэ чам. Тэг яг тэр үед ямар ч ойлголгүй. Тэгэл их нэлгасаар яваал ингэсэн чинь станараа удахгүй мудахгүй гэл тэгээд би ээж хоёр амар сэтгэл санаагаар унаад угаасаа удахгүй хөх юм байна гэд бүр ингээд хүлэн зөвшөөрсөн байсан байхгүй бүр сэтгэл санаагаар унаад тэгэл тэгсэн чинь манай нөхөр юу яриа та та нар юу э, сонь сонь юм ярьдаг үгүй би яахгүй гэл яг 5 сартаад нь үгүй би э, хүүг авч явна зүрхний гажигтайсэн байхгүй дөрөв гажигтайсэн тэгээд би хүүг авч явна гэл тэгсэн тэгэл заа гэл баг хэдэн оны дотор шийдээ явцсан бэ? 7 оны дотор. 7 оны дотор шийдээд Бомброн Гранд руу явсан байхгүй Таиланд руу. Тэгээ очиод яасан чинь яг нэг сарын хугацаа байна гэсэн. Тэр чинь нэг тэр чинь нэг ийм одоо яг манай нөө их нэлгсэн эмчнэр чинь даунтаа өгөхөд төрөнгөө тэд нар чинь төрөлт нь мэдчихэж байгаа байхгүй. Аа тэгээд хажуугаар нь бас нөгөө нэг даамны хам шинжтэй хүмүүс чинь зүрхний галч болон хараа Тэгээд нүүн чихний сонсгол мосгол хавсарсан юм гажгууд гажгууд байдаг. Манайх болохоор зүрхний гажгууд хавсарсан төрс юм. Тэгээд яг даунтаа тэгээд дээрээс нь зүрхний юм юу асуудалтай байна. Тэгэхээр танаа өгч одоо ингээд удаан амьдрахгүй юм. Ер нь бол ингээ байга дээр нь хайрлж агаад баг ингээд явуулчих зүгээр юм шүү. Ирээдүйд энгийн хүүхчийг энгийн хүн шиг үсэхгүй. Танаа өгч ингээд нэг өсөнд бол баг ингээд мангар мэдрэл мото өгч шүү мөг шүүгээд тийм сэтгэл манай ихний мөхнөрт ингээд бүр ингээд оцсон юмч болгоноор ингээд сулгаж явахгүй л. Яг ингээд давсан. Дөнгөж энэ үл чинь нөгөө нэг тийм юм гэж юу гэдэг мэдэхгүй дөнгөж амарчаад удааг байсан. Дөнгөж нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьч гэсэн ингээд бүр юм хэцүү болчихгүй. Дөнгөж нь ингэж байна, ингэ байна, тийм байна гэдээ надад орой ирээл хэл намайг ажиллаад хараалаа. За тийм гэж өстөө байхгүй. Юу тэгэж юу ч хийж үү, юу ч хийгээгүй гэж яаж хөхтэй тэгээд ингэж явуулчих юм бэ? Тийм үстэй хийж болох бүх юмнуудыг хийя. Явъя. Манад бол чи мэдхгүй гэж болно. Гадагшаа явъя. Ингээ тэгээ эмчнэрт үзүүлээ. Тэгээ бомрон гарантууд захиалга юу цаг маг аваад очиад үзүүлсэн. Өө энэ зүрхний хагалгаа магалгаа асуудал шүү дээ. 97 хогийн хувьтай манайх эмчлээд ирүүл болох чинь гэж байгаа байхгүй. Надаан бол эмчлэгдэхгүй гэж шүү дээ. Тэгвэл зүрхний энэ авсарсан өвчин чинь манайд бол хагалгаа хийн. Аа баталгаа бол нэг 97 хувьтай гэж байгаа. Өө окей гэл. Тэгэл юу ярьж байгаа ингээл болчихж байгаа сте. Тэгээ монголоор буцаж үрж ирэл хаглаа юм. Гэтэ бид хоёр ч богрон гранд дээр ороог юм аа. Ороог. Аа нэг хүнээс Бээжинд нэг том нэг Фувай гэдэг нэг имлэг байдгийг сонсцоо. За. Одоо юу ч юм Бээжин бол хиттэй ойрхон ч юм байна. Тайланд ч бас хоол тэгээд удаан нислэгтэй аа тэгээ халуун орчин бас өөр болохоор бас хэцүү байж магадгүй. Бээжин арай ойр санагдаа. Тэгээд Бээж ихлэ дайраад үзье. За. Тэгээ бид хоёр чинь Фувай гэдэг имлэгийг олоод нэг өөр Монгол орчуулагч олоод тэгээ эмнэлэгт нь очиж цаг маг аваад тэгээ нөгөө яг мэрэгжлийн эмч нартай нь үзүүлээ шинжилгээ мэдлэг нэлгсэн чинь аа хувайн бүр 98% өгч өгсөн. Оо тэгэн гот нь за ер нь ойрхон ч юм байна. Тэгээд Фувайд хагалгаанд 6 сартад нь оруулаад амжилттай болж ирсэн. Тэгээ ер нь ингээ хэлэхэд бол ер нь бол заавал Солонгос, Америк, Мамер, Канад, Манад гээд э, үнтэй ийм том эмнэлгүүд рүү явж байгаа хооронд надад бол тэр Фувайи бүр хэд дахин том байхгүй юу? Имлэг нь бол нэлийн мундаг санагдсан. Одоо Аазда одоо нөгөө нэг хятад ч олон хүн амтай. Тэгээ Аазда нөгөө нэг хагалгаа хийж байгаа тоо үзүүлэлт үзүүлэлтээр хамгийн дээгүүр явж байгаа байхгүй. Тэгээд нэгт тийм байгаа. Хоёрт эдийн засгийн хувьд одоо солонгос молонгос чинь 60 70 сая 80 сая 100 сая маяг л тэгээд тэр чинь зөвхөн хаалганы төлбөр одоо ор хоол Европ руу яваад бүр зөвхөн бүр дийлдэхгүй тэгээд тэгсэн тэр фуагийн имлэгт бид тэр хаалганд ороод энд сар амьдраад чинь 8 жил юм шүү дээ. Тэгээд ингээд ингээд ирэхэд өсрөөл 15 сая төгрөгийн зарлах гэсэн багт та. Битээр яг тэгээд нөгөө дараагийнхан гарах үр дүн нь үртэл айгүй өндөр тий. Тэгээд дараа нөгөө нэг хяналтандаа очиход үртэл айгүй амар ойрхон чинь. Хоёр хүнцэн нисэл газ очиод үзүүлчихэл нэг онцол буцаад хүрээд. Буцаад ирчихдэг. За Америкт хяналтанд орвол яах вэ? 10 эдэн сая гэж очиод хүн нисгэд. Очиод энэ ойхонд оруулаад буцаад ирээд ирнэ шүү дээ. Тэгээ угаасаа нэг юм баггүй. Одоо энэ сүмээр айгүй хүмүүс авч байгаа шүү дээ. Одоо сонгодоо монгодоо ч одоо нэг ямар зүрх хэлээ? Одоо хагалгаа хийж өгөөд байгаа шүү дээ. Хандгийн юугаар. А тэд нар ч юм болохоор манай хүмүүсийг автгүй. Яг тэгвэл даунтай гэдгээрээ. Аа солонгос, молонгос одоо тэр энэхэг э, сүмийн байгууллагууд ягаад авахгүй. Эрсдэл өндөртэй гэдэг. Тэм учраас эцэг эхүүд бол заавал өөрсдөө Ер нь зүгээр энэ тиймэрхүү одоо шинэ ээж аваад бас төрж болно шүү дээ. Хүүхд үзүүлснээр асуудал байдаг. Тэгээ ер нь бол зөвлөгөөтөр Фувагийн эмнэлэгт нэг сайн өвөр Монгол орчуулагч олоод очил үзүүлч ядчил ойрхон тэгээ зардлын өвч гэсэн арай. Эхний ээлжинд үзүүлээл тэгээд юугаа авцсан махад бол бүр хэд дахин хямтхан учраас залуу хүмүүс ч гэсэн өөрсдөндөө бас юу учруулаад хэрэггүй байхгүй тийм. За одоо яг энэний доор ингээ хүмүүс яаж холбогдох уу, яах уу гэж айгүй их асууна яг хамгийн анхны одоо мэдээлэл авах зүйл хаанаас эхлэх вэ? Одоо тэр имлэгтэй холбогдох юм нь интернетээр сайн да. Бид хоёр интернетээр сайн да. Битээр ч гэсэн мдэггүй. Фувай гэдэг нэр сонсоод явсан. Нэр сонсоод нэр сонсоод битээр өөрөөсөө бас тийм байхгүй. Зүгээр л за гарыг гэл гарцсан. Очоод өвөр Монгол юмч болоод фувай гэсэн чи аа за явъя. Нөө өвөр Монгол орчуулагчтэй. Явъя гэ. За тэгээ гэ. Тэгэл тэр очоод бид хэдийг ингээл нийлүүлээл эмчнэр нь эмчнэртэй нь уулзуулаад тэгэл яасан. Тэгээс биш бэлтээд нөгөө нэг яг халааж байгаа тусгаан мусгаа гэсэн юм бол байхгүй юм биш. Тийм нөгөө юу мөгж байхгүй шүү дээ. Тийм зуучлалын компани мампа гэж байхгүй. Цагийг мик нь алгалцлаа. Наача харин ёстой хэрэгтэй мэдээ хэлчихээ тийм. Чухал юм байна тий. Өдөртөө битээр амар олон хүнд явуулсан шүү дээ. Тэгсэн шүү. Өө тэгсэн үү? Тийм. Тэр өвөр Монголтойгоо холбогдуулаад байнга явуулаад нөгөө төгсөж явуулсан. Оо за. Довчлогтой хараа хүмүүс хараа 100 200 сая төгрөгөөр яаж хаалганы мөнгө олох уу гэж хандам мандав гэж ингээд амар зовдөг шít. Тэгэхэд ямар ч эцэг тухайд ер нь бол 10-аас 20 сая төгрөгөөр хангах яаж хийж байгаа л босгоол болж шít. Орон гэрээр яг юм ахэд л те машина зараад явчих байхгүй те. Тэгээд хоёрын нэг тэгээ хаалганд авчиад ирсэн гэ танаа хүүхэд яасан хийсэн гэж бит хоёроос асуугаад хүмүүс эрт бит хоёр зааж өгөөд баг нэг 7 8 хүүхдүүд явсан шít. Нөгөөх нь бүр соромгоо алцсан. Бүр ингээ юу яасаар өөр Монгол нь та нар яг хийж байсан. Хамгийн нэг тэмдгээр өөр Монголын хавцаг алдсан. Уцаас алдсан. Тэгээ одоо хүнтэй холбогдож явж чадахгүй. Гэтэ яг хөө зүгээр Фувагийн эмнэлэгт байж хахад нөгөө нэг эмнэлгийн нөгөө нэг хилтэй өөр монголууд идэв штэ. Арай нэг гайгүй хятад хэлээ сайн мэдчихдэг. Тийм өөр монгол болоод очсон байхад бол тэгэл цагаа аваад үзүүлээ. Тэр манай тэгээ цаашаа хаалгын амжилттай болоод тэгээс эмчтэй. Тэгвэл хүүхдээ 7 хоног хараагүй штэ. Амар инээдтэй хятад чи амар чанга заяа. Миний хүүхдийн зургийг аваад өгөөч гэхлээр үгүй гэн. Тэгээ нэг сайтн дээр зураг тавьдаг. Халгаанд орсон хүүхдүүдийн зургнууд ингээд 7 хоногт нэг удаа ингээд сайтн дээр ингээд зургуудыг аваад тавьдаг. Тэр амьд өгөн ч мэдгүй. Тэгэл нөх хятад гингүүч чинь битээр чи муугар бодоол заримдаа нэг яагаад зүгээрээ нү гэл нөө өр Монголыгаа ингээд зүгээр. Тэгээд нөгөө нэг гинг шүн мөн хамаагүй. Нэг ийм ийм тас авчир гэж утсан. Оо шинэ 2 маяг цаг там авахгүй гараал боччихсон. Тэгэл эртэлээ мэдхгүй нэг газар очиод өөр Монголтойгоо уцаар яриулаад тэгэл загсыг минь аваад тэмтгэв. Сүүлдээ баг юуны дэлхийлэр ойлголцоод байсан шүү дээ татуутай. Сар амш амш гэрлээ таасгүй. Эмдэг нөө буудл хоёрын хооронд өстөө аа бүх замаа мэддэг болчихсон шүү дээ. Босгнуулж байгаа юм чинь. Тэгтээ эмгээс гараад маргааш нэгсэн шүү. Тэгэхээр амар сайнсан магад нэгч болно. Хаалганд авч орлоо гэвэл авч яваал тэр өдрөө хаалганд ороод 7 өнөөс ихэнд байгаа л. Тэгээ энгийн цэс рүү шилжээл. Тэгээд ингээд сэтний хэд онол хамт ээж автагаа бид хэд гурваараа л хэд онол тэгэл үндсэндээ нэг хаалганы дараа нь 10 12 тонол тэгэл Монгол руу. Тийм. Бид тэдэд өгөөл амар бол яагаад вэ? Дорооч багтэр нь орчихмаас байна. Гэтэ ээж аавуудын нэг алдаа ийм байт юм. Хүүхдийг э, одоо зүрхэн хэрвээ одоо энгийн хүүхдүүд ч гэсэн э, зүрхэн айгүйх нэг юутай гарч байгаа хгүй цааралтай. Аа тэгэнгүүт э, юу хайдаг? Тусламж өөртөөсөө гэхээсээ илүү тусламж хүмүүсээс ингээл хайгаал ингээд байдаг. Тэгээд харахгүй шүү дээ. Тэр чинь мэдээлэл дутуу. Мэдээ мэдээлэл дутуу хаана юу яа гэдгийг мэдэхгүй болохоор тэгээд ингээд гэхдээ хамгийн гол нь яагаад эмчнэрэн сайн ойлгохгүй байгаа вэ гэхэлэр зүрхний артерийн судас нь ингээд юг уушгийнхаа бас артерийнхаа судасыг нарийсуулаад тэгээд хэрвээ уушгийнхаа судас нь бүр ингээд нарийсчих юм бол хаалгах боломжгүй болчихдог байхгүй. Яг тэрийгэл алдах юм бол манайх чи ердөөсөө сарын хугацаанд байсан. Тэгээд нэлээд нарийсан. Тэгээд амар хурдан амжиж орсон. Энэ хүний бачид буйн штэ. Тэгээд энэ хүнийг ингээ өөрөө харсан юм байна. Намаг 360-аар гэхдээ ийм байхгүй юу? Эхтэй хүмүүс чи амар хурдан сэтгэлээр ундаг. Ямарваа нэг юм давж гарахтай эмхтэй хүмүүнээс шал ундаа. Би тэгэд энэ хүнийг амар унаач ч юм уу тийм ингээл гутраал эсвэл найс нөхдөдөө гарч уух ч юм уу ингэх юм бол гэсэн чинь хүний ормонд нэг ч гараагүй нэг ч уугаагүй би яасан гэж уух хэвтэй. Би бүр ингээл гивүүрэд ч юм шиг болсон. Миний яар тий найс нартаа гараад уугаад нэг сэтгэлээ онгойлгочод гэх юм уу. Би яхалэр нэг ч удаа тэгэж үзээгүй. Тэгэнгүүт тэр чин надад бол шал ондоо мэдрэмжтэй болж байгаа ч. Ямар тач сэтгэлийн тэнхлэдэ цааштай бол намайг бол тийм болооч тэр Э, дөрөв хүүхэд төрүүлсэн байгаа хаа. <laughs> Тийм ээ. Батаранда, батаранда, тэгэл батаранда орсон. <laughs> Би одоо цагаатай ингээ олон жил ингээ найз байгаа юмнаас энийг би одоо анх удаа сонсож байна. Тэгээ ингээ бас ингээ танил болоод удаж байгаа юмнаас ингээ бас сонсож бас ингээ явхаг өөрөө харлаа. Ингээ аа. Хоёрын талаар бас ингээ нөгөө мэдгүй яваад шүү дээ. Тийм олон жил явсан. Аргагүй шүү дээ. Хоёлаа чинь чи гадаад тусдаа амар олон яц. Тэгэл би чи олон хөлттэй байнга холбогдно гэж аахгүй. Тэгэхээр чи ингээл бүх юм ингээл яг тэр дугунд чинь найз ингэж явчихлаа шүү дээ. Тийм. Тэр нөгөө группийн талаар нэг жоохон мэдээлэл өгөөч те. Энэ жилгээ группүүд те. Тэн дээр одоо яг ер нь ямар байдал үүсдгүү би биендээ мэдээж одоо ингээд дуртай зөвлөгөөнүүдөө өгдөг. Аа тэгээд энэ нэг юм одоо нэг нийгмээрээ ч юм уу эсвэл ер нь жоохон дийлэнх нь ингээд гэтээ ер нь би бол бодтын доод манай зэт үеийнхэн бол энэ тал дээр арай өөр байгаа тий. Арай нэг. Тэгэхээр энэ талын ойлголтыг өгөхийн тулд тэр группээ өөрөө яг юу хийж тий энэ тал дээр айхтар нэг юу яадаг юм дөө. Би ер нь сошиал дээр ер нь тийм итгэвтэй хүн бол биш. Тэгээ 46 нэмэх нэг гээд энэ жил гээд нэг групп байгаа. Аа тэгэл манай групп дээр ер нь бол асууж лавлах юм асууна. Аа энэ тэтхийн эмнэлгийн юм асууна. Тэгэд эдгээр шин том болох тусмаа ер нь асуудлууд жоохон жоохон үүсдэг. Аа тэр тал дээрээ зөвлөгөө авдаг. Аа тэгээд өшөө чинь нэг нэгнийхээ хүүхдүүдийг л харж биширдэг те. Тэр төлөө нэглээ гэдэг. Ямар шин юм гарч ийн одоо нэг дуу сурцсан ч юм уу, бүжиг сурцсан ч юм уу. Хөгжлийг нь ягаал хөөх танаа хөөхд яаж ингэсэн ингээл те. Тэдний талаар л ярилцсан хөөсөш бид нэг ч удаа зовлон ярьж үзээгүй манай хүүхэд инглээ тэглэх хизээж ярьж үзээгүй зүгээр нэг хүүхэд нь ингээл нэг жижигхэн хөрхөнтэй төгөлдөр урд дараал аа гэтээ дархан дэдэг нэг нэг даунтай хүүхэд юм тэр бүр уншдаг гэж бод. Оо ямар гоё юм бэ. Ээж нь ямар мундаг хүн гэж би тэрийг л видео хийнгүүтээ доор зүгээр ёо л гэж хараач. Уншин ярин тэрс амар мундаг хүн байгаа. Тэгээ угаасаа даунтай хүүхдүүд чинь дон утраа маш их Э, өөр өөр ингэсэн онцлогтой. Тэгээ өөр өөр ингэсэн ялгаатай хүмүүс янз янз байгаа. Аа манай хүмүүс бол яриан дээр айгуу муу. Хэл яриан дээр. Аа тэгэхээс ш ойлгох юм бол амар сайн. Өөрийгөө ойлгуулах. Ер нь бол би юугаар айгуу сайн ойлголдог тийм. Тэгэхээр э, одоо би тэгэхээр яг энэ чэнэс юу хараад байна вэ гэхээр Одоо яг энэ хүүхдүүдийн яг одоо ингээд нөө цаашаа биеийн хөгжил тэр ярианы хөгжлийн мэрэгжлийн зүгээс те за ингээх ёстой шүү. Яг энэ яг энэ чиглэгдсэн мэрэгжилтийн ер нь хэрвээ та бүхэн яг тэр пэйжнээс л мэдээлэлээ солилцоод байна уу болохоос ш яг манай Монгол яг энэ тал дээр энэ хүүхдийг яаж одоо те одоо ингээд өшөө илүү их уншдаг, мэддэг, өшөө илүү их ярьдаг болох вэ? Мэргэжлийн тим инженер ер нь тийм боловсон хүчийг хэрэг байдаг юм бэ? Тэгвэл тусгай сургуулиуд дээр багш нар л байгаа болохоос өөр тийм юу байхгүй. Яг өөр одоо байхгүй. Тэтгээр таарсан багш нарыг бол бид нар бол яг зөв бага багт нөө цэцэрлэгт багт нь бол хил ярианы багш гэдэг нь цэцэрлэг дээр нь дуудаж авчираад нөтгтөд гарсан багш байсан. Тэнийг авчираад 7 нотоо нэг 2 удаа 3 удаа нөгөө нэг хил ярианы тусдаа ингээ ангиас нь тусгаарлаж байгаа хичээл оруулдаг гэсэн. Гэтэ зориг сан дээр бол юм хийдэг. Яг зориг сангийн артлын байр байдаг байхгүй давны холбооны А тэр байран дээр бол сургалт нэг биеийн юу гэдгүүлээ? Мөчлөө мөчлөө. Тийм нэг юм дасгал хөтгөн хийлгээд байгаа байхгүй юу? Тэр байна. Хэл яриа. Тэгээд э, жижиг жижиг юмнууд айгүй хийлэгдэг. Аа. Тийм. Зориг сан дээр бол айгүй э, ер нь бол хүмүүс очт юм байлээ. Би бол одоо бол жоох хөвгтөд болохоор арай очиж чаддгүй. Тэгээ хуваараа л гэртээ ч юм уу цэцэрлэгтэр нь багш авчдаг. Тэр нэг шинэ нэг эмнэлэг юу н цогцлбор нэгсэн нэг юм э, солонгон өнгөтэй бүр нэг сонгины тэнд сонсоолонгийн сонсоолонгийн тэнд нэг эмнэлэг нэгсэн гэсэн. А тэн дээр бол цаг аваад сувилуулж хөвтүүлж болно гэсэн. Тэн дээр бол нэг тодорхой хэмжээний эмч багш байгаа юм гэсэн. Тэгээ эмч нь үзээд ийм ийм югаар сургалт ав гэх юм бол 7 хоногор ч юм уу те хөвтөж үзэж болно. Эсвэл өдрөөрөө ирж имчилгээ хийлгэж болно гэж байлаа. А тиймээ тэр нь маш их очиртай байдаг гэсэн. Нөгөө багшийн хүрэлцээгүй болоод тэгж авах хэрэгтэй бодвол. Боловсууч нь тутуулах хэрэгтэй. За одоо нэг асуулт байна. За одоо хэдүүлээ яг одоо гэр бүл талаас асуултсан яа. <laughs> Чигдсэн үү? Аа одоо нөгөө аа хүүхдүүд ингээд э, томоос эхлээд 12 морь хаштай болоод 8-тай гэж хүүхд томоод эхэлж байна. Одоо залуу одоо яг ээж аа бидний үеийнхэн хүүхдүүд дээр яг юу бодно бодох хэрэгтэй юм болоо тэр тал дээр бид хоёр юу гэж боддог вэ? Тэгээ миний ани хувьд юу? Хүүхдүүдээ бид нэр яг ямар талаар нь өсгөж хүмүүжүүлэх зүгээр мөлөө бид нар нөгөө аав ээжээсээ яг юуг тэр чин болохоор нөгөө нэг яг юм шүү дээ. Яг нөгөө нэг цацаа шилж явах үед ээж аав маавд ч нөгөө нэг наа наа наа гэж нэг удаа чөлөөд орхиж ирсэн тийм. Бидний үед тийм байхгүй ажил ихтэй. Тийм. Бидний хувьд бол одоо бол ялчгүй тэр юуг нь нөхөж арай илүү анхаарал тавиад одоо охтууд бол ээжтэйгээ л хойроод юм. Надтай бол юу н харьцдаггүй шүү дээ. <laughs> Юу хүм ярихгүй ээжээ. Би хай нэг ээжээс нь үг мөг унгаа чиш нь ганц хоёр нууц мууц мэдчихэж байгаа. Би ярьж байгаа. Хүний нууцыг хүнд ярьж штеп би. Муухайгүй юу. Тэнэс бол над маттай бол ерөөсөө ярьдгүй шүү дээ. Би бол яг хүүнэр мөнэрийн тал дээр өөрийнхөө одоо нөө өсч бойсон мэддэх мэдлэгээрээ л одоо хүүнэртэйгээ тулж ажиллах гэхээс охин ох хөвгт бол ээжнэр хангалтайгаа яг нарийн нанд юм аярдаг юм байл. Хом охин бол ялангуяа ааваас амар хаалттай болчтой шүү дээ. Яг энэ үеэр. Яг өсвөр насны. Тий өсвөр насны гин ээж нь нэрлэл ингэнгүүт ааваас ингээ хаалттай болчдаг. Ааваасаа жоохон хоол суудаг. Ер нь жоохон эрэгтэй өнөөс юм болчдаг шүү. Яг тэгнэ шүү. Тий. Тэгээд нэг жоохон юм Э, яг нэг угаасаа гормон цаанаас нь өөрчлөлт явагдаад тий эмэгтэйлэг болж өмнөх шиг хүүхдэрээ ийм биш болооч ч гэдэг юм уу тийм байгаад байгаа бах. Тэгээ одоо хэдийх ажилдаа байсан ч гэсэн яаж хийж байгаа л нэг гэр бүлтэй тодорхой хэмжээний нэг цаг бол байнга гарч байгаа юм. Э, тийм юм байгаад байт юм аа. Одоо би яг гэхдээ жахад ч гэсэн хаяг гараад тий. Орж ирээд амар ажилтаа ажиж би ингээл те дөрөв хүүхдээ хараал ингээл би өдөр жингээ нацлаад ингэж яхад орж ирээд энэ хүн гаднаас орж ирээд ядарсан ч гэсэн утсаарлдах хугацаа маш бага хэрэг байх хэрэгтэй гэж бүгэлдэг байхгүй. Яг тэгвэл чи ингэж хүүхдүүдтэй гэж яад хүүхдтэйгээ явах аа ингэж Тэ өглөлээд ер нь бол гайгүй тий. <laughs> Жох өглөдөг тий. Тэр нэг PUBG гэдэг юм байна ёо. Охинтойгоо нэг хэсэг тоглолт өгсөн гэж бодъё. PUBG-го. Манай том охин хүртэл тоглолч. Ер нь гэхдээ аав ээж нар өөрсдөө амар хүүхэд шиг өөрсдөө амар нээлттэй би бол ялангуяа тийм охинтойгоо юу ч хамаагүй бүх юм ингэж ухаж ярьж хатууртай. Өөрийнхөө сэтгэл доторх нь яахгүй бол ингээл нэг өдөр мөчлөгчлээ шүү дээ. Надаа юугаж ярих юм бол шүү дээ. Тэгэл ер нь бол амар сайн ярддаг. А тэгтээ жоохон нөө нэг амар аль аль нь омогтой. Тэгээ загнаад ч юм уу жоохон ингээд ингэхгүй байж тээ бас л тээ. Тэгэнгүүт тэрэн дээрээ маш их харамсдаг. Тэрийг л яаж гэж аваад битгий гаргаарай гэж амж. Тэгэхээс ш ярилцгааг бол маш сайн хийдэг бол. Ер нь бол сайн ярилц ярилц. Тэгээд төвчээр маш их алдагдана. Тэгээл ярилцаа л. Одоо өөр арга байхгүй. Бидний үед бол нэг хүнтэй ярилцах байтгаа зүгээр өөртөө ярилцдаг. Тийм өөртөө. Тийм байсна тий. Ярих юм байхгүй. Ярих юм байхгүй. Бид чи юуны ямар хан маань орсон орсон би чи тий. Тэгээд сэтгэлийнхээ үгийг ууж тайвширдаг. Алдандаа мандаг хандчихдаг тий. Тийм шүү дээ. Нэг тийм л байсан. Одоо бол тийм биш шүү дээ. Тэгэл бид нар чим хэрвээ ингээл уурлаад өөрөө ингээл ботгошоогоо болчих юм бол өрөөлөгөө ороод уцаа юу байгаад ухаацсан. Тэгээд одоогийн нийгэмд ямар юу үлж байгааг бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. Байнга нонстопгүй бид нар ингээд шалгаж чадахгүй байхгүй. Тийм учраас амар ингээд яриад Яс яс би бол зүгээр урлаад явчих юм бол араас нь ингээл тонтгоноолгүй гэж хэлчих. Яс яс яс араас нь нэгсээр яаж ийж байгаа л нэгсээр юм байгаа л гэж бодчихоо юм. Тэгээд онгойлгочгоот амар хөрхөн хүүхэд учраас инээгээл гараад ирнэ. Бас олон хүүхэд дунд яг хаяг ажил байгаа юм л да. Томууд нь ингээл одоо тоор маань дөрөв хүүхэдтэй 10 хэдэн жил ингээм хамт амьдэрчлээ. Магдгүй энийг одоо үзэж байгаа дөнгөж бэбитэй болцсон залуу хосууд ч гэдэг юм уу. Магдгүй одоо яг хүүхэдтэй болох эхнэрийн жирэмсэн те ийм хосуудад та хоёр энэ одоо туршлагаасаа нэг хуваалцаач. Дөнгөж эхлэхэд юун дээр анхаарах хэвээр аавын талаас, ээжийн талаас гараад ирсэн хүүхэд дээр яах хэвээр Дээрээс нь бас ингээ хооронд харилцаа бас шүү дээ. Дүн э, төрсний дараах сэтгэл готрол хямрал энэ гэж байдаг шүү дээ. Цагийн маань тэр нь барьцсан уу? Тэрийг яаж дайрч гарав? Хориггүй. Харуу яав. Тэр чинь өөс бүр нэг залуу хасаа гэр бүл болоод. Тэгээ яг хөө нэг залуу байх үед бол ингээл хэрүүл маргаан заргаан байдаг л байсан л та. Тэг. Тэг яг хөө тэр нөгөө нэг манай нөө авраг гарч ирсэн <laughs> шүү дээ чи энэ муудалцсан баг болцсон. Тэгээ маш нөө яг тухайн үед амар их сэтгэл зүйн хувьд бүр амар том юм даваа гарцсан байхгүй битэрч одоо. Тэнгууд бусад юм амар жижиг юм болоо эхэлж байгаа. Өмнө нөгөө нэг том юмсаа санагдаад стресстэй л хэрэлдээл жижиг сажиг уугаад ингээд нэг хэрүүл уул хийгээл <laughs> байдаг байсан юмнууд маань тэр чинь бүр нэг юм нэг Амарч асуудал биш болсон. Йоо, та хэрэлтгээс өмнө ингээ хэрэлжсэнээс хойлоо унтаж амрагдах уу? Яа хийж байгаа юм бэ? Алдсан хүмүүс болохоор чи тэгээд юу дөрөв хүүхдээ унтуулчаад юу ардаас нь хэрэлдэх. Хойлоо унтаж амраа. За тэгээд хордон л амархаа боднохоос ш нэгийг eerнэ гэж яах. Тий, заав гахгүй. Тэгэхээр яг нэг нэг хүлээстэй байгаад нэг л дугаах хэрэгтэй. Тий, өнөөдрийн нэг нэг жогоо маргаан заргаан ч юм уу жижиг сажиг одоо эд мөнгө юу гэдэг те ар гэрийн бодвол тэгэл хэсэн шитийн нэг маргаанууд байдаг. Тэгэл ер нь бол нөхрүүд нь хүлээцтэй хандаад дуугаал болчихвол тэгэл амарсан. Тэгээ бас э, ажиглаад ахад нэг юм байт юм. Гэр бүлүүд хүүхдүүдээс олж амар хэрэлдэн. Ээж нь загнаа явж хахад яг гад э, аав нь араас нь оролцоод идэгин Ер нь бол хүмүүжил тэр чинь амар буруу ахгүй юу. Ээж нь загинжаад ээжийнхээ үгийг хүлээж аваад аа бол чимээгүй эсвэл холдох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгвэл намайг угаасаа өмөрдөг. Би ингээд тэг урдаас нь э, цор цор тэ хийх ёстой гэдэг ч юм уу. Аав нь өмөрчөнгөч чинь тэр үгч чинь ингээл явчих. Царай нүрслөөр. Тийм, царай нүрслөөр өрчлөөд байна. Өөт энэ хоёр чинь маргаал хэлсэн би шал өөр чинь чинь багш юм аа. Жаахан. Өөт хэлсэн бол би ч гэсэн. Уцаа удаос уцаа. Тэгсэн чинь манай баг охин гэсэн юм чи их чин загнуул явьжсэн чинь манай охин юу гэлээ ингээ ингээ амундраа гэл их чин дууцсан байхгүй юу ингээл авраараа гэж аахгүй тэгсэн чи манай охин чихээ тагалцаа. <laughs> Аа он тийдэг байгаад аахгүй. Чи дээр яста гоё арга биш. Тэгэхгүй бол а хоёул хоёулын гэх юм бол 3 жилийн хэрүүл болох байхгүй юу? Тэгээ хүүхдийн хүмүүжилд маш муу зүйл тэр бол нэг нэгнийхээ үгийг маш сайн сонсож явах хэрэгтэй. Тэгээ одоо битээр муудалцлаа гэхэд татар тараг гэл юм хэлчихэд би нойлггүй л орчдөг. Цухтаад. Өөрийнхөө хэл хэмээг хэлчихэд энэ хүнээс сонсохгүй цухтаагаад оролч. Тэр гарч ирэхдээ амар гоё нээсэн гарч. Шокнд орсон намайг юу хэлснэг ч ойлгож өгөн ч юм уу үгүй ч юм уу. Эсвэл яг тэр үед уцаа үзчихсэн. Ямар тайвшруулаад ороо явсан. Дараа тэнийгээд ороод ирсэн. Тэр чинь амар амар ахгүй. Тэгэл сая юу болсон ч мэдэгдэхгүй. Тэгтээ хизээж хүүхдийн хажууд бүртээ амар чанга хашгирч хэрэлдэж байгаагүй. Нэг хэрэлдэн ч гэж тэ одоо битээр ч олон юм ярих нь л хэрэлдэл болчиход байгаа байхгүй бараг. Тэгээс үүш амар ингээл хүмүүстэй ингээл уралдаал хэрэлдээл сто тэгэж бол үзээг. Ялангуяа жаажигийн хажууд бас э, яг э, ямар нэгэн тийм өөр орчин юу үүсгэх юм бол амархан хямрах Жаргалын ер нь бол юу юм? Яг дассан юмд амар юм дасамтгай. Тэгээ нөгөө нэг орчин өөрчлөгдөж ч юм уу одоо байхэд одоо өсчин хүртэл өөрчлөгчөнгөө стрессчтэй. Өчтөр хүртэл гэсэн. Эмэгтэй өсчөндөө байнгын асуудал. Тэрийг хараад амар тайван асуудал. Эрэгтэй дэр нь өчтөр очсон чинь л ууралцсан тий. Байнгын зүгээр ингээстэй л. Тэгэхээр яг орчлон өөрчлөлт орчин өөрчлөгдөхлөөр л жоох юм. Тасан зөвцөгтэй ингээд жоох юм хэцүү. Тэгээ нэг нэг ингээд дассан газар байлгаж чад өөр газар аваачаад шинэ орчин орчинд аваачингууд жоох стресстэй гэдэг. Одоо нэг бас нэг ийм юм та хоёроос асуумаар санагдаад байна л да. Бит хоёр хэлэх өөр а эргээгээд нөгөө нэг зочид маань орж байгаа зочид маань бас нэг үзэгчдэд арай нэг өөр бас хүрээд идэг юм шиг бит хоёр ажиглагдсан л да. Одоо ингээд бид чинь ингээд нэг үеийн залуу гэр бүлүү те. За тэгэл найс нөхдөөгөө ингээд харж байхад хосын харилцааны хувьд ч тэр гэр бүлийн хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа харилцааны хувьд ч тэр тий. Тэгэд яг ингээд шууд хэлчих гэхээр бас нөгөөт маань гомчих болов хүлээгээд авчих болов за за би ч одоо эдний амьдралд оролцоод яах вэ гэж боддог тий. Тэгэхээр одоо яг энийг дамжуулаад найзуудынхаа алдж байгаа алдаач гэдэг юм уу энэ дээр л бид нар нэг ингээ яачих юм бол арай нэг болчих юм шиг Тэнийг ажигласан юм а хэлээ. Найзуудын гэр бүлийн одоо хүүхдийн юм шосоод юм асуултууд залуу гэр бүлүүд. Яг тэр дээрээ нэг шууд хилждэг учраас тэгвэл тэр шууд хилдэг үгээ нэг шууд хэлээч. Нэг найз охтуудтай шууд хилдэг ш. Хитрхи юу агаад ах юм бол найзгаа загнаал авчих чиний буруу. Аа уурлахын дээр уурлахгүй юм байж ч нэг уурлахгүй шал ирэхгүй юм дээр бухимдал хэрүүл үсгээд байдаг. Тэгэд хүн шийд сая уурлах юм гарчаад байхад ангаагаа суугаад идэг. Тэнгүүтээ ямар ч үгүй юм дээр л уурлаад ахлаар нь би шууд хилээл хэлчихсэн. Тэгээ нөхөрд нь ч гэсэн би хилээ хэлчихдэг чи юм байна гэв. Мэдгүй надаа хамаагүй биш юм болов гэхэлэр бас үгүй яагаад гэвэл дотны найзууд учраас тодорхой хэмжээгээр нэг гадны хүний харж байгаа өнцөг нэг ондоо тий. Тэгвэл тэр хоёр ч хоорондоо л ингээ муудалцаад тахлаар чинь бас муухай үстэй. Тийм учраас хэлээд тэгтээ амар хөөрхөн зөвлөгөө авчдаг учраас хэлдэг баха. Ийм хөөрхөн сонсоод ойлгохгүй. Хаа хамаагүй юм доо хэлдэггүй. Тэгээс ш энэ дод ямар балай авгаа вэ гэж бодно үстэй. Тэгээс ш яг дотны нэг 1 2 найзтай бол хэлээл авчдаг. Миний хэлдэг баха. Юу шилдэг шүү. Тийм. Угаасаа ингэж хэлдэг. Бодсон юм бол. Тийм аваад харчдаг. Тийм. Яг тэр миний нь бол дараа нь зүгээр эргэтэй найз майцуудтай бол ийм төтөтлөө цацараа гэл ингээл яг юун дээр алдах гад юм. Ирчүүд юун дээр алдах гад. Ирчүүд бид юун дээр. Эмгтээчүүд юун дээр. Яг тухайн үеийн нөхцөл байдал дээр яг юун дээр алдчихж байгаануудыг яг нийтлэг гэхлээр бол мэдэхгүй л юм л да. Яг тухайн үеийн процесс дээр л яг нэг нэг жижиг сажиг юм дээр ингээл нэг за хараачтай гэмээр гэмээр юм дээр хэрүүл оруулах ингээл явж байгаа. Чимээгүй орчихвол тэгэл дараа нь аричтэй э, өгш ингээл хэлчихэнгууд за нэрээч тийм да гэл тэгэл орчихд шүү. Эмэгтэйчүүд арай хүлээц муутай юу л гэж бодогдоод хэлж надаа. Жохон ажиглахад уу? Тий ажиглахад. Жохон хүлээ манай найз нар биш ер нь гадуур харахад эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээ жохон хүлээцтэй нөө хэрвээ гадуур явж байгаа тохиолдол шүү дээ. Тэр гэрте юу гээд нөө яа нөө бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ яг юм дээр. Гадуур явж байгаа тохиолдолд ингээл их нөхрийг э, ингээд ахлаар хүмүүсийн хажууч чивгүй тий өөрч тухгүй тэгэл төр тарг гэл нөгөө байгаа хүмүүстэй ч тухгүй нэг тийм зам байна. Нөө нөө сүйд нөгөө эхнэрийн завраа гэл нэвтрүүлэг биш. Харж авах төрлөө эхнэр ингээ заяад ахлаа амар стресстэй болж байсан юм бүр. Тэндээс жишээ авах төрлөө гэл. Эхнэрүүд амар омогтой санагдтiin. Тэр нэвтрүүлгийг ярихлаар яг л ч нэг дугаар дээр заавал нэг тийм ихнэр гарч ир 3-т нэг байгаад байгаа юм. Тэр 3-т нэг. Гэтэ тэр хөгшчүүлийг харсан уу? Ямар гоё харцаатай юм байна хаана. Бүр тэр яа Oh my god гэдэг имэж ихч чи хэм блэ? Нэг ихч орсон штэ. Oh, oh my god гэж хэлдэг юм уу? Яа, oh my god гэл. Нэг хөөрхөн тэрийг үзэр зэ. Амар хөөрхөн харцаатай бүр заяа. Зарим жагаан ч гэсэн амар хөөрхөн. Тэр одоо тий Тийм хүмүүсээс бас суралцмаар энэ залуу хүмүүс нь болохоор ер нь гадуур айгүй омогтой хүмүүс айгүйх байгаад гэдэг юм аа. Ер нь жоохон жоохон жоохон соёлтой ч гэдэг юм уу жоохон жоохон биеэ барьцаагаал сурчвал. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь нөхөртөө л гэдэг гэж болох зөвхөн нөхөртөө хараа. Тэнгүүд нөхөр тайрын хэлснээр яг ингээ бодоод тахлаар одоо нэг хүүхэдтэй хоёр хүүхэдтэй байхлаар эхний хүүхэдтэй бахны хүүхэдтэй хүүхэдтэй амцгүй амцгүй гэж яриад байдаг. Дараа нь хоёр хоёр хүүхэдтэй болж байгаа бас амжуулж л байдаг. Тэгсээрээс бас тэрэндээ яаж таавар болчиход байх таамжаад байна. Амжаал гэдэг тийм. Тэгэхээр нөгөө оо байгаа югаал яаж харах уу гэдгээ явж хөтлөө. Яг тийм өдөг үсттэй өдөө багаасаа битэрийг тэгдэг э, байсан шүү дээ. Өдөө багаасаа юу юу чгүй гэж Хүмүүс тэгж яриад үү 10 гэртэй болчаад өөр хөвгттэй болно гэд. Өөр хөвгт чи өөрөө юмаа дагуулж ирдэг тий. Манайх лавдаг тэгсэн шүү дээ. Яг нэг хөвгт төрөхлөөр нэг юм дээшлээд, нэг хөвгт төрөхлөөр нэг юм дээшлээд яг ингэж явдсан тий. Би яг наатач манай найз төр ярьчихсан тий тий. Ариун Японы ариуна. Яг тэгдэг байхгүй. Одоо тав дахь хүүхэд төрсэн байхгүй юу? Тавьчих тавьчих. Тавдах нь болохоор маа дагнат ойрлцсон юм. Аа. Тэгсэн чинь ингээд бүх төрөх дотомд дандаа амьдралд нь гişin төвшөлтэй ирсэн. Жишээлбэл одоо сүүлийнх нь нөлөө доороос хоёр дахь хүүхэд төрөхөд аав нэг докторын зэрэг авсан ч үлээ ингээд тэгсэн ингэсэн гэл дандаа ингээд дээрээс уулаад өгсөн ингэсэн гэл дандаа нэг зээч доошлдгүй дээшлээл яваад байдаг. Тэр нь айгүй гоё. Тэр нь баг яг таатахаараа ингээ бодохоор аав эсвэл амир хичээл тэгээ болгоод байгаа. Аа, угаасаа илүү их хийх ёстой гэдгийг суудаг байхгүй. Тэгээс ш хөө амир дасан цогцондгоо штэ. Ганцтайгаа бол ганцтайгаа ингээл дасаал энэ дөрөв бол дөрөв ингээл битээр дасаал энэ. Хүн харахад амар олон ингээ шуугилцсан юм явдаг байх. Гэтэ тэр чи амар гоё ад жаргалтай байдаг байхгүй. Гадар явахад нэттэй явнаа бид хэвчээ. Аа Одоо ингээд бодохор чинь одоо манай эмээ гэхэд 10 хүүхэдтэй байхгүй тий. Харин тийм дээрийн юм. Тэр чи бидний одоо 4 2 2 бол тэдний хажууд бол жоох шүү дээ тий. Ямар ч асуудал. Тий ямар ч асуудал. Тэгээд л а 12 дэх гараал асуудал хэлэхгүй болоод хамгийн 2 3 хүүхэдтэй орооцолдол ямар төвхтэй юм бэ гэл нэг танаа эмээ үлэн манай эмээ нэг имэйл хийсэн юм да. Одоо нэг хүүхдээ 2 3 хүүхэдтэй орооцолдоод тэгээд тэрийгээ тэр шаагаалах юм гэл тий. Гэтэ болж өгвөл юу гэ хүүхдээ ер нь өөрсдөө өсгөх хэрэгтэй. Ээж аав дээрээ л битгий өгөөрэй те. Ээж аавыгаа амар зовоогоод гэж. Тэгэхгүйгээр яг л өөртөө гар бие өсгөхөөр л яа. Тэгээ тийм ээ өнөр чи өөртөө авчдээ юм дөө. Авчдээ юм дөө. Тэр чинь 7 хоногт битэр шиг 2 өдөр ч юм уу тэгэж өгвөл гоё яахгүй. Тэгвэл байнга өргөчдөг бас ээж аавд байдаг ш. За өөртөө боломжтой наа. Боломжгүй ээж аавд бол зөндөө хөлтөө хэрэг бол ойлгох. Тэгээ нөө ээж аавын хүмүүжил, эмээ өвөгийн хүмүүжил гэдэг чинь бас өөр өөр болдог. За нэг супер асуулт байна. За. Энийг бол би бас орсон хүн болгоноос бас тэр тусмаа юм залуу гэр бүлүүдээсээ би илүү их асуумаар санагдтгий. За тэр нь юу гэхээр сая ингээд э, хоёрын маань бас том охин бол одоо яг өсвөр насны дээр ирж байна те. Тэгэхээр энэ өсвөр насны охтууд ер нь өсвөр насны юм хүүхдүүд залуу гэр бүлүүд бидний мөнгөний үн цэнийг ямар байдлаар ямар аргаар мэдрүүлж өгөх ёстой юм болоо тий яг эд материалаар мөнгө гэдэг чи ийм үнцэнтэй гэдгийг ойлгуулж өгс тоо юм уу? Аль эсвэл ажил хөдөлмөрөөр дамжуулж мөнгө ингэж олдоод ингэдгийг гэдгийг ойлгуулж өгс тоо болов. Яг ямар гаргалгаа байна? Тоор маань энэ дээр ер нь ямар шийдэл байж охиндоо энэ тал дээр ойлголт өгч байгаа вэ? Аа мөнгийг бол чи тий хамаагүй ингээд Э, авч болно тийм мөнгөтэй байж болно. А тиймээ чи тэрийг цуглуулах хэрэгтэй. Цуглуулад өөрийнхөө гэсэн зөв юм тэргэл. Тэгээд амар хөөрхөн э, багаас нь тэрээс сургацсан учраас ингээд цуглуул цуглуулж яваад одоо 30 мянга ч юм уу 40 мянга руугаалгад надад юм авчих гээд байдаг байхгүй. Ээж та юу хэмээр вэ? Ээж яа. Тийм тэгэл Юу яач бэлэг авч өгд юм аа тэр чинь. Тий амар хөөхөн юм янз. Тэгэл миний ах ээж нь одоо хэрэгтэй юм байхгүй гүнгүүд. Амар хөөхөн одоо сүүлийн үед онлайн худалдаа амар гарцсан. Онлайн худалдаар гэрлүүгээ юм захичин. Гэл ороод ирэнзээ. Ээж би ингэсэн юм аа гэл. Тэгээ яг өөрийнхөө юмыг цуглуулсан ямиг өөртөө тэр ад жаргалтаар хэрэглэжээвэл болоо. А тэгэхээс биш тийм бүр таг бүр мөнгөний үнс нь мэдхгүй тийм бол биш. Цуглуулах ёстой. Өөрийнхөө имийг өөрийнхөө э, юунд л одоо эзэн байх хүний өмнө яаж болохгүй гэдгийг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Ялангуяа эмгтэй хөлтөйг бол гэхдээ энэ бол мөнгө төгрөгөөр дутааж өсгөж болох. Тийм болгүй. Харин тийм эмгтэйч хөлтөө а эрэгтэй хөлт бас тэгчлэр юу ачаад. Эмгтэй хөлтөл яах вэ? Эмгтэй хөлтөг бол ер нь эд материал, юмний юмар дутааж өсгөх юм бол ер нь буруу тал руугаа хүүхдээс ирэх магадлал өндөртэй л манай нөхөр тийг тий. Тэгээ би тий. Хүүхдүүд бол ер нь бол мөнгийг бол нэг тийж нэг татаад хатаагаадах шаардлагагүй л өссөн юм байна. Яг ингээд скриншот хийгээд яагаад нэг орхигдоод өссөн гэдэг өөртөөх нөгөө нэг хийж үзээгүй, сурч чадаагүй, мэдээгүй боловсрлыг одоо хүүхдүүдтэй өсгөх гээл одоо за одоо манай хүүхд одоо ингээд усан бассейнд яв түгэлгүй оронд яв ийгдэг бид хоёр ч одоо сэлж чадахгүй яаж чадахгүй өөрсдөө ерөөс тийм юмнууд яаж чадаагүй Тэгэл одоо яг хүүхдүүдтэйгээ зэрэг ингээл тэрэнд хамрагдалцуг яваад байгаа байхгүй. Тэ эхлээд амар их шахсан юм аа. Ааха. Би нөө өөрөх нь би миний асны ганц юу гэхдээ миний охин амар гоёор хүлээж аваад тассан байхгүй. Ганц буруу юм нь болохоор охинтойгоо ярилцахгүйгээр чи миний охин тэрүүнд яв гэд э, зэрэг зэрэг аймаар олон юмд явуулаад тассан. Гэтэ яг дундаас нь 1 2-ыг хайсан ч гэсэн яг одоо авж үлдсэн юм гэсэн чинь балет байгаа, төгөлдөр хуур байгаа, хийл байгаа, бассейн дээр өөрөө дуртай. Ингээ яг дөрөв юмаа л авж үлдсэн. Тэгээ бусад юм нь бол одоо би чи тэгээ энэ хэдийгээ ингэж сурчаад дараа нь чи өөрийнхөө сонирхлоороо бол одоо манай хөгч чи унгаа англи хэлтэй болцсон. Тэгэхээр өөрөө юмаа хөгжүүлэхдээ аюу амар болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь хүүхдийн хүмүүжлэлийг э, багаас нь ингээд яачвал. Гэтэ би яг битээр тэгж яддаг тий. Өөртөө ч чадаагүй юм яг хүүхдүүдтэй тулгаа таньудаа гэж хаяа боддог. А тэгвэл бас ингээ харахад миний хүүхд дуртай өөрөө тэрнээ сонирхолтой авахлаар За за гайгүй. Тэгээд гайгүй маань сэтгэлээ тайшруулаад одоо үүнээс хойш тэгтээ ярилцсан гэж хэлсэн байгаа. Аа яг бидний үеийнхээ яг тэгээд байгаа юм шиг ажиглагдаад байдаг тийм үү? Өөрсдөө айгүй нэг тийм дутуу өссөн учраас яг тэр имийг л ингээл хүүхдүүдээрээ нөхчихгүй тийм. Яг угаасаа нөхдөг байна. Хүүхэд өөрөө тэр дуртай байна уу, сонирхолтой байна уу гэдгийг тийм. Тэгэхээр одоо энэ бол яг өсвөр насраа ороод ирэхлээр өөрсдөө угаасаа өөрсдөө бидэрт хэлээ. Чадан чадахгүй. Би наад чи хийхгүй гэл. Наа чи миний яг биш юм байна гэдэг. Өөрсдөө уучлаарай гэл тийм. Хийхгүй. Багт нь бол амар шахаж байгаа. Юм ойлгохгүй байх үед нь болохоор жоохон шахагдсан биз дээ. Тэнгүүд яг хүүхдэд утгаар юм болгонд нөгөө нэг өсчээл ингээл дуртаал болчихж байгаа юм л дээ. Циркэд сар явуулсан. Хөтлөөгийнхтэйгээ гарсан. <laughs> Йоо би тэр чи илгэм бол SMS юм амар их явна. Тэгэл хамгийн сүүл таалагдсан юм. Балетанд бол амар бүр дууралцсан надах чаа. Би явлаа гэл өөрөө гараа явчихна. Тэгээ төгөлдөр хураа бол багш авдаг байснаа болоод одоо өөрөө онлайнаар сурч байгаа. Тэр чинь аяг амар болсон мэлээ шүү дээ. Хийлэн дээр тийм хийлэн дээр нь бол багшийн одоохондоо авч чадахгүй амжихгүй л байгаа юм. Сая карантинлэгдээд сургууль дээр нь авчдаг байсан аахгүй. Бас энэ нь бол сая карантинлэгдсэн. Тэгэл амралтын байдалтай тийм л ч тийм. За за ерөөхдөө өндөрлөг тийш хандах уу тийм. Эсвэл нэг асуулт. За тэгье. Одоо нөгөө бид нар чи сая бахан хүүхдүүдийн тухай ярьсан. Бид нар өөрсдөө хүүхдүүдээ юу зааж сургууль талаар гэж бахан ярьсан шүү дээ. Одоо би мэдээж бид нар чи ээж аваасаа зөндөө зүйлээ авчурсан байгаа. Нөгөө нэг заримдаа нэг залуучуудаас анзаарэгддэг юм нөгөө өнгөрсөн үеийн амир их ингээд доош нь хийдэг ч юм уу тийм. Өнгөрсөн үеэ үгүйсэгдэг. Тэгээд нөгөө одооны залуучууд л одооных нь л гоё мой гэсэн утгатай ингээд юмнууд аявих байгаад байдаг шүү дээ. Яаш юм нөхөө хаач гадаа байжээсээ хууч хууч юм одоо ах юм хүмүүс зөндөө юм сурсан байдаг шүү дээ. Одоо тэрийг л одоо хэдүүлээ гоё бас ярий. Гадаа байжээсээ хамгийн их одоо авууштай маш сайхан зүйл сурсан чанарууд бол яриад дуусгая тий. Яа. Анаар суухж байгаа салхит. Миний хичээд байсан гэдэг явах гэсэн юм. Уга шийдчихэ. Чи яар нүг. Үтчихэж шүү. Гэ сорсон зан гэхээсээ илүү гэн дамгаалдаг шиг санагддаг шүү надаа. Одоо ингээл ажиглаад ах юм. Аав ээжийнхаа тэрийг дуурайсан зантай. Тэрүүнээсээ би яг л яг л аав ээжхэл хүмүүжж чад. Тэхээсээш манай аав ээж чи одоо яг ингэх ёстой ингэх ёстой ч гэдэм үү те тийм юм байхгүй. А багаас минь манай ээж угаасаа амар цэвэрчээсэн. Нэг ээжтэй нэг бүртлийн ингэдэг амар ажилласан хүмүүс байхгүй. Яг тэрэн дээрээ бас байгаа болохоор нэг танийгаа э, хоол сайтай байлгадаг боллоо гэж бодоод шүү. Тэ ээжигээл дуурайгаа тэр тал дээрээ бас тэгсэн баг. Манай аав ч угаасаа бүр мундаг хүн байдаг юм уу? Аа. Хорондоо хүн байдаг. Аа, хорондоо хүн байдаг. Тэгэл одоо тэтгэртэй гарцаа манай. Миний энэ чинь хэнийг дуурайлаа? Аав ээжээсээ. Аав ээжээсээ. Одоо сайн чанарууд тий. Тэргээ бас Одоо өөрө байгаа маань л ээж аваасаа л авсан чанарууд үлдээ. <laughs> Тийм ээ. Тийм шүү дээ. Яг л зүгээр яг гэн л харагдаад итерт. Гэхдээ Жавхаал яг манай хадам ээж. Тийм үү? Тийм. Зан характер. Манай хадам ээж амар тийм цогтлог тийм зөөлөн хүн байдаг байхгүй. Яг байж байгаа байдал бүх юм нь хадам ээж. Тэгэл юм одоо яг ямар хүн болж өсч хүмүүцэнд яг ээж автаа бас холбоотой. Яг үнэ. Харж байгаа тийм нөгөө надад дутагдлийн засаа за ингэж болохгүй юм байна даа. Тэгээд ээж аваа халдаа дутагдлыг харчиж байгаа. Тэгээд ер нь одоо гэр бүлсэгч гэдэг юм уу ямар байх ёстой гэдэг тэр дуулаан уур амьсгалыг бол ээж аваасаа л авчиж байна. Ер нь ямар гэр бүл төсснөр яг ер нь ер нь яг ирээдүйд одоо бид нар ч гэсэн ер нь яг ээж аав маань бас одоо сар цайнсан ч гэдэг юм уу яг ингээл нэг хэрүүл уралдаа ч гэдэг юм амар хэцүү нийгэм төссөн бол нөхцөл байдалд өссөн юм. Одоо ч яа юм манай ээж аав тэгэл болж исэн юм те би яах бас болтгүй. Тэгээд хүмүүс ч хүмүүс хүмүүс бас зөндөл байдаг тийм шүү. Хүний ухамсар ахгүй да. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр энэ ердөөс бол гений асуудал байдаг юм шиг санагддаг. Надаа мянга хэлээд э, аавыгаа дөрөөс энэс аавыгаа дөрөөс ингээл тэгэл нөгөөдгөө ч одоо засах гал яваад байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс хүмүүс зөндөө хэд байгаа зү энэ яста хүн ингээд ах тусан яг аав яг аав гэл нэмүү тал болгонгоос аав ингээд гэдэг. Яг тэгэхээр зүгээр гэн л гэдэг. Бид нэр мянга юм хэлээд энэ хүмүүс ч яг л өөрийнхөө цаанаасаа гарч характераараа л ингэж шүү дээ Тэгэхээр харин бид тэгэл хөксөөсэйг үл ээж аваасаа ингээл сурцсан байдаг болохоор одоо залуу аав ээж нар бид өөрсдөө үлдэрт уураар тийм яг тэр хөсөөд байгаа хүүхд тийм гаргах ёстой. Э одоо өчтөр гэхэд л гадуур нэг ингээл нэг ийм хүүхд явж байгаа. Тэгэл араас нь нэг жоохон охин явж байгаа. Миний хүүтэй цэцүү. Тэгэхэд манай хүүхэд чинь зүгээр дээрээс нь дошаа ингээл аамж ойртохгүй. Тэгэл миний хөө зүйдэн дээр сууж яа гэж тэгсэн юм баггүй жохоод. Хажууд нь очиж суусан чинь шууд босоо явчих юм чи. Тэнгүүт ээж нь ингээл ээж нь харангуут яа тийм хүн. Тэгэхээр яг л нэг тойллахгүй. Тий. Зүгээр бүх юмэг л ингэж дөөр байдаг. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдтэй болж байгаа аав ээжүүд нийгэмтэй хүүхдтэй ямар хүн болж гарах вэ гэдэг чинь ерөөсөө тустай юм хүмүүжлэх арга биш чи өөрөө өөрсдийнхөө ямар юм үзүүлэх вэ гэдэл хамгийн чухал юм. Хэнийг болгомоор энэ төл тэр нь та өөрөө байна шүү дээ. Харин тийм тийм үг байна. Сайн хүн болгомоор байвал хүүхдийнхээ хажуу сайн байх хэрэгтэй тий жүжиглээч чамаагүй тийм байх тийм өөрөө би угаасаа л юм хүн монголчууд нэг тэгээд өгч тийм би угаасаа л юм хүн яах юм гэд нэг тийм цаг хэд юм уу гэдэг. Өөрийгөө нөө өөрчлө сайжруулах засах дургүй юу? Тийм дургүй. Би угаасаа л юм гэл байна. Тий, тэр чинь өстө буруу ахгүй юу? бэлэгний үйл ажиллагаанд оръё. <laughs> За наашир миний хүүхдүүдээ. За наашир. Хаанаас хөөс мөөс алаад авчваа дөрөв. Тийш суулгач уу? Тийш суулгач. Хүүхдүүдээ суулгач. Тэгээ. Агш юм уу? За за иш анара иш. Анара. Анар хоёроо хэлээ. Оо анар иш дээр. Анар иш. Маа утц. Манай энэ дугаарч үнэхээр спешиал болж байна. Тэгнэ баярлаа. Хамгийн талбаанаас өгөх юм байна. Гурсаар босчдөг аа хийдэг. Аа. Тэр үед нь бас таарч ирж юмаар юм тий. За баярлаа. <laughs> <laughs> <laughs> гоё зүйлттэй бэ. Ваа тийм үү. Тэр чинь гоётай юм шүү дээ. Гоё. Харин тийм. Аа тийм анархи хоёр маань төрсөн дахуд зүгээр үлдээ. Нүгэл зүгээр. Ээж аав нь зөвшөөрлөө. Аа ээж аав нь зөвшөөрлөө. Тэ? За баяртай. Баярлалаа. Бай. Хай фай. Хай фай хийгээрэй. Хай фай. Хай фай хийж. Хай фай. Аа. Оо. Аа. Аа. Яа яа яа. Ана. Ана. Анатага хийгээч. Анатага. Анатага. Яа. Аа. За. За. That's